तो तुम भागना से कैसे भाग रहे तेरे तरफ अलग बंदा है नाइस नाइस नाइस इसको आइए इन लोग को बताते हैं चलो चल चल सब बचेगा ये नीचे आई Kısmet mi ne tatladım? Ana bir. Bot. एक और है एक ऊपर हम लोग का बिल्डिंग में आओ तो एक और है किधर दिया इसको किधर किधर किधर चलिए चलिए मार दो अरे डैमेज थोड़ा डैमेज है कुछ भी हमको हो गया जेठालाल इसको धरिए तो इसके साथ बात विचार होगा अरे बात विचार करना चाहिए था इसमें ए चीचा <laughs> इतने नेट हो गया स्लो फ्लो में एक बार नेट निकल जाता है कोई रगड़ा के चढ़ रहा ऊपर देखा करें

कहाँ पे है Watch out, watch उसके out. पीछे गया एक दो भाई नॉक मत मैं भी तो। एक भी नॉक होगा ना डिस्टेंस पे है मुश्किल होगी राइट ऑसम ऑसम मजाक है क्या इसी नॉक हो जाएगा